行っます。さらに卵遅になるんですが、今日は数上に乗せてみました。それでは、いただきます。 その変わった夢を見まして、なんか犬に追いかけられる夢、うわーって逃げてる し車が廃車になっちゃいました。代わりに、すごい中古車があったんで、無償それを買うことになって、前の車は初代、雪のる行は廃車になりましたが、2代目の塚旅行が復活します。 まいなでその時ね故0月ても勝手に自分で屋敷の脱ぎ上げて両本体がパンクしてそれなんとねさ、輪雑草もパンクして下げちゃってるんですけど下げ動作がないので馴染みのとこまでね走っていったんですよガラガラガラガラって言ってね 高いと思いながらもその言わなきゃしょうがないしで見てもらったらやっぱりぶつかった衝撃で変身がね傷んでるぞ。あとフォーザポンプの前に支障があってでね、車で でもらった悪いとこなだったんだけどその時に写真を撮ったんです紙を写真はね、春から見たら 平らの部分ですが、ピンクに光ってるんですよ。なんでピンクになるのかなって考えたんですけども、なんだったんでしょうね、あれね。まあ、それは雪の色ももう14万以上走行してるんでね、悪いとこもいっぱいあるとこなんですけど、これも案外反対側から見ればプラスになってるんじゃないかなと、もうこのまま乗り続けたら、もっと大変なことになってたのかもしれませんよね。そう思うことにしました。 よかったんじゃないかと。 ねもう手術の時にここの副神経っていうのが切っちゃったみたいなんですけどもここから半分とここから半分が何かも違うんですよここからこっちは普通なんですけどここからこっちは目が腫れたりとかねあとキックみたいなこんなこうビクビクってなるんですよ口の中もなんか左側がおかしいし、まあ、左側にがんがあったからその手術はしょうがなかったですけどもねなんかビクンビクンってなるんですよ 小学生の頃からってたお好み屋さんがあるんですよそこでねジルバって言われたんですよジルバ何だろジルバって思って食べてみたらさんに そうですよね。なんでよ。問題ないし、昔からそう言ってたのかな。 寿司にしてもいろんな種類がありますよねとんかつに味噌を塗って食べるとかねお口で食べるとかうん なボリュームあるわこれ。今年の夏はどこに行かなかったな。 若い子ね じゃあ朝日の毎日は炭鉱度数3から4%を極めて低いにすきだ人工甘味料ゼロ、糖質ゼロ、プリン体ゼロといことばかりじゃないですか。 お腹パンパン。やっぱり肉はきついですね。うまいけど。あ、忘しとった。オクラ。オクラね。 これ止まってないよ。